Yeah. <laughs> No tak je mrtvý, ale on to neudělal, Nebuď ta piča kokos, prostě. nechoď do toho, podběž do piče, ještě zabiješ, vole. Vy to kurva nic neudělá, akorát to nemůže ta piča ale prostě, piče, nemůže nic udělat. Ne, ale mě jo, a my tam nemůžeme do toho chodit do piče takhle. Ty možná jo, ale ne ostatní, chápeš? Prostě dej si pohov, uklidni se a půjdeme do toho společně. Do prdele by ho, vy jsme ho zabili, vole, jako nic, kurva. Ty ta věž šla stejně po mně, vole, o co ti jde? Ta věž mrdela do mě, vole, celou dobu. Do píče a nestojíš u mě. Ty nejsi člověk, co by stál mě, když si kryl, ty prostě Ale kdyby ten čurák, vole, dal jenom jednu, la, je, jeden ten foukanec, měl fullman, měl všecko, on to neudělal, tak by neod, neodskočila ta koko, ten koko, i kdyby odskočila, tak to se Držte mě do piče, neutíkej si po svých, kurva. Jsem ti to říkal dopředu, ale vylez tam do... Ježiš, Ježiš, tak to byla opravdu vynikající ulti, vole, ty jsi taky, vole, hodně pro. Máš, máš level 10 a ten čurák na minima 12, vole, zatím třeba mám 10 to samé, co ty. Já. Se jsou stylem vole takhle na Jsem nechal klípnout jedinou klípu, Jodo. Jo, to zajímavé, že on má 12 vole a ty máš 10. To má na Oši. To má na vás, to se na, na, na nás, jo, mě, mě ten čurák ještě nezabil, vole. Jsme prohráli, vole, kvůli vaší tr... Píču jsme prohráli, vole, nebuď tak greedy, vole, jsi úplně over greedy člověk, vole. Greedy, jasně, vole, jasně. My tam jdem tři pod věž, vole, do mě a ty mě sprneš, vole. Že jsem pro ní měl jít, vole. Ty tam dolů nevidíš, kurva, ho tam, nebo co, ty vole? Co tam koukáte kde, vole? Koho se tam honí? Řekni mi to, vole. Cípni, vole. Slama. Honíš tam někoho, vole, s full HP, kurva, ne? Proč? Vole, viděl jsi ten epic fail, co jsi zahrál, ty vole? nechápu, proč mi dáváš psychologickou výhodu tím, že vole dáváš konstru. Psychologickou výhodu jako, já jsem měl 5-0 vole, já jsem si zabíjel jak, jak másla. Zatímco ty máš strach po ně, pro někoho se zajít vole, když jsme ve třech. Ne, já jsem neřekl, že mám strach do piče. Jak máš strach do prdele, vole. Drž se u mě do piče. Já nic nevydržím, drž se u mě do piče, to všechno ti chci říct, to je všechno, vole. Chápeš? Jak to, vole, když jde všechno jde do mě, vole, tak proč se mám držet u tebe? Protože ti říkám, že vole, když tam na mě narazí predátor, tak jsem na něho na dvě rany, chápeš? A když budeš u mě do piče, tak budáš stun. Jo, vole, daj, a, tomu se zbál, vole, když jsme byli tři? Co mi chceš říct? Hej, ty pičastě do mute. My tam jdem tři na jednoho a ty mi budeš vytýkat, vole, že jsme jako, že nás je málo, nebo co? To je furt o té jedné věci, vole. Ten sniper je totální noob, vole, totální noob, ale. Sniper je so fucking noob. to je piča, vole, ten idiot. Fucking noob, fucking noob. Sniper je totální piča, totální, vole. Co si myslíš, že tady vyhraješ té hře, vole, řekni mi to. Jo, to z toho udělal hodně, vole, hodně. Běží do mi každá piča, ty vole. Stejný... Jo, jo, pod mojí, pod mojí věží, ne? Pod naší věží, vole, no. A furt jako si myslíš, furt si myslíš, že to můžeme vyhrát, jo, vole. Já jsem měl pičo, 5-0, dokud ty se nezapojil do hry, ty vole. Já jsem si to Predátora dával jako máslo, vole. Se, stýla, se Stellerem, úplně jako nic, vole. Vše oba jste tam dali, tohle my jsme úplně vyouvnili. Teď to ty jste úplně epic failnul, vole. Teď už tě nedám, vole, když jsem opět level přeleveloval, vole. Protože ty se bojíš prostě. Ty vole, prvně nasadím invis, vole, jdu pod něj, kurva, ne? Čeho se bojíš do piči? Čeho se bojíš, vole, na půl života? Zase, zase fail, vole, zase fail. Já jsem mutně tam, vole. Jsi taková lama. Vím, že si s tebou nechce hrát. <laughs> Když tohle je ten tvůj pluš, vole,